лампочка чөнтөк фонари аккумулятор ачкыч жана амперметрден турган электр чинжирин чогулталы биринчи сүрөттө чинжирга аккумулятор туташкан ал экинчисинде бул чинжир шаардык жарым тармагына кошулду 2 амперметр тең чинжирдагы электр тогунун күчү бирдей экенин көргөздү болжол менен 0.10-2 ампер бирок шаардык тармакка кошулган лампанын жарыгы чөнтөк фонаринин лампочкасына караганда күчтүү болууда бирдей ток күчү болсо дагы эмне үчүн лампочкалар ар башка жаркырады албетте жарык берүүчү лампаны жаркыратуу үчүн энергия чөнтөк фонаринан коротулган энергиясынан көп жарык берүүчү лампанын кубаттуулугу чөнтөк фонаринын кубаттуулугунан чоң бул эки чынжырдын айырмасы ар башка ток булагы колдонулду шаардык жарык берүү лампасынын чыңалуусу аккумулятордун чыңалуусунан бир топ көп лампаларга дагы ар башка чыңалуу берилди жарык берүүчү лампа чынжырынын чыңалуусу чөнтөк фонарынын чыңалуусунан көп